Sangkar mingkur eng angkara akarana karenan marti siwi sinawong rasmining kitung sinupa sinukarta Sirih kreterata Pekaratining ilmu luhung Kang tumrap neng tanah Jawa Agomo aku Oh.